benim o'ssa ham orqamdan tosh qossa ham do'stim meni sotsa ham orqamdan tosh qossa ham tuhmatlarga botsam ham onajonim yig'lama mehribonim yig'lama kal qusa ortimdan to'xtasa dodimdan Yashirin hech kim bilmaydi ko'nglimga qil sig'maydi dardim hech kim bilmaydi yolg'iz onam yig'laydi onajonim yig'laman mehribonim yig'laman so'zsiz qoshimda qo'shilib ko'z yoshimga onajonim yig'lama kulfat tushsa boshimga doim borsiz qoshimda qo'shilib ko'z yoshimga onajonim yig'lamang istemem Olacak